ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲਬਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 9209011 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਨੀਲੀ ਵੋਟ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਡਾਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਓ ਗੁਲਾਬੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਦਮ 1 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦਮ 2 ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਓ ਨੀਲੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਦਮ 1 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦਮ 2 ਨੀਲੀ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਤਰੀਕਾ 1 ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ 2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦਮ 1 ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਦਮ 2 ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਦਸਤਕ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਦਮ 3 ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਡਾਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਦਮ ਚੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਯੋਰ ਮਿਲਬਨ ਯੋਰ ਵੋਟ